Omoni difficulte tozomona na baninga bazaka lokola nga kosepelaka te yo moko ozwa baninga bazanga mpo panti na yo kopesa kilo miso kozalaka epai na na yo ete soso comprendre omoni oke ezoboma biso eza nini landanga mpenza très bien congolais aza na envoutema mpenza te ndenge babambelaka biso congolais aza mama na courage eloko ezangi congolais azangi affection mwana moko aza na ka te azokatisa bamama nyonso bazoleka neti mama na ye me nzoka nde bamama bazobeta ye kara kongo oyo nazo bana makambo oyoki nga très bien yoka nga bien yokanisi kovanda na congo na badifficulté oyo misala eza te me moto azofutela azolesa mwasi na bana eza pete ya calcul moko pete te yokanga bien mpo na rdc bato mingi bakobimaka te na difficulté balobaka bapasi na bango boyoka mpo bokende na sango bokoma kotyola epuis bato bozotyolaka wana kaka na suka bango nde batyaka bino na mapeka na ebela mbongo na bino toketika bino na cimetiare avant pourquoi mobola awumeli koleka patron omoni jeunesse congolais toa bacourage toa mitema minene mpe tokipaka te badifite tobomba na mitema meti tobetaka babala ya quartier kaka ti lelo eza ya kokamwa mboka nini kopekisa moto atya bana na ye 678 na ngai na nzambe amoni ngai naza piaka fournir nga bana 10 naboya bango koma kopekisa ngai kipesa na pasi osobotami mingi naboteli yo nzambe napesi nga ba Bonjour ou bonsoir na balandi nionso ya Bombasha TV, c'est la depend de l'heure à laquelle vous nous suivez, Glody la Tundra la votre na ye lisusu na emission na biso sekele ya basi, nayebi ke bozalaki ebele boza koluka biso boloba mais tozo monana te qu'est-ce qui s'est passe mais toye lisusu avec force, alors sans plus tarder d'abord je veux dire merci à mes partenaires, mes partenaires privés, je salue Jeffrey Tatou le meilleur tatoueur de Bruxelles, je te dis merci l'international akanga coin ti coin. Oza na posa tatouage basala tatouage moko ya propre ya elengi donc contacte Jeffrey Tattoo le meilleur tatoueur de Bruxelles je te dis bonjour Aminiata la mignonne Asoba depuis Londres je te dis bonjour ya nga ya kati mon tonton privé Dijas Congo le choupo le petit Madiba l'international merci donc euh, voilà et sans plus tarder aussi je dis merci à celui qui est derrière, derrière la caméra hein, tokobosana ye te parce que ye nde moto asalaka ebe émission ezala na image ya propre ye nde moto asalaka ebe émission ezala na son moko ya bien poto eza kitoko na faso nyonso soko boyi poto oza ya koloka me mhm. ngai selo ngai namoni afriki mboka na ngai kongo eza kitoko ezopesa ngai lipa par rapport ya ndenge namoni na poto il faut kozalaka ouvert na nyonso soko omoni ke ekosimba te vi okende kwata kwata oza na mbongo te soko olingi oumela kende ofanda na po na poto po poto eponaka to oza na mbongo to mobola vi eza nango kitoko me nayebi ke kongo na biso na badifficulté esimba ndenge esimbaka kaka mama nakomisa eloko moko oyebi nga mokolo mosusu naotambola namoni na biso telemi mm. mundele ya liboma te ya papa atelemi na fulu ya mindele aponi molangi ya masanga moninga amele ekoma katikati namoni mpenza toki ameli kokokokokoko mindele wana ntango ameli asisi azongisi molangi ya banda otambola eteyi nga nalobi john omoni mokili ezalaka ndambu ndambu Mundele oyo soki otali ye na apparence à part okute na fulu olinga omona ye nani tanto directeur wana nshanga mais lokola namoni ye na fulu ameli mpe koka seki mpe mokili ekoka te tolula poto na ndenge ke eza na bafacilité epesaka vie na oyo bapesaka droit de l'homme droit de l'homme mpenza ezo existe na poto mpo na poto me mwana moke awuta kotremisa autoroute mpo ye akatisa ye moko awa tokosala yango te nazongisa yo mboka ngai nazalaki ti nazongi namoni roulage te mais bambutage ezosila yango moko ordre moko bamindele bamipesa en tout cas po tokoma bongo baekole ekoma situ abadi poso situ ekoti abadi mpena baza kare balike botondi fufu ozwi mpena fufu obambi mininga nsangi na mire okay. wana pena mboka ekiti po mwana atondaka mingi akomaka respect la union nyonso mokanda ekomisa biso biloba lobo voilà pasta toyebi ke oye na kin okisalaki mwa temps ebele okendaki do tozongi toyebi ke ozongi na mboka na kongo mboka elengi pasta baimpression na yono eza nani par rapport à jeunesse congolaise tomoni baimpression na yono positive nano eza nini positif ezalaka chaque jour mboka na ngai ekotikala kolongwa ya nga te omoni difficulté tozomona na baninga bazaka lokola nga kosepelaka te yo moko ozwa baninga bazanga mpo panti na yo kopesa kilo miso ekozalaka epai na na yo ete soso comprendre omoni oke ezoboma biso ezani landanga mpenza très bien congolais aza na envoutema mpenza te ndenge babambelaka biso congolais aza mama na courage eloko ezangi congolais azangi affection mwana moko aza na karte azokanisa bamama nyonso bazoleka neti mama na ye me nzoka nde bamama bazobeta ye ka kara kongo oyo nazoka nde makambo so oyoki nga très bien yokanga bien yokanisi kovanda na kongo na badifirite oyo misala eza te me moto azofutela azolesa mwasi na bana eza pete ya calcul moko pete te yokanga bien mpo na rdc bato mingi bakobimaka te na difficulté balobaka bapasi na bango boyoka mpo bokende na sango bokoma kotyola ah. epuis bato bozotyolaka wana kaka na suka bango nde batyaka bino na mapeka na bela mbongo na bino toke tika bino na cimetiare avant mhm. pourkoi mobola awumeli koleka patron okay. omoni jeunesse congolais mhm. toa bacourage toa mitema minene mpe tokipaka te mhm. badifite tobomba na mitema meti tobetaka babala quartier kaka ti lelo eza ya kokamwa ah mboka nini kopekisa moto atya bana na ye 6 7 8 na ngai na nzambe amoni ngai naza piaka fournir nga bana 10 naboya bango koma kopekisa ngai kipesa na mpasi esobotami mingi naboteli yo nzambe na pesi nga ba bana yokanga bien part ya kobonga ezala part na nga mais part ya kozala congolais fo ezala na congo bakonzi oyo bazogere pays bosala tuke fufu tobeta yango dada mpo na kobongisa motoki na ngai me mpo na fufu natalaka ke ata nake tala moto asalaka te so apesi ngai sanfa na baluki nakoti male malewa po ete esalema boye mpasi eza wapi bamboka baninga bazolia bien tala Na loba eloko verite eh. Bibembe bembe bibembe ebele to kundi na cimetière ba kufi na malaria te ba kufi na mvutema te ba loki bango te. Difficulite maman. Ah. Nazo betelo masolo ya vrai. Soki nanu kolia ezala pasi bongo makambo etikali kozala ndenge nini? Ozo mwana mwana 6 ans koma na souci bana ba 22 ans. mwana moke soki ameli tia moke kolali bashe bango match ya quartier oyeba bala sachet mhm. est ce que bala sachet omona yango lisusu nana kosala bala sachet mokolo alipa mama ake teka te bino mokolo alipa na ntongo soki olia yango mwana moke akomi na bendisi okola mokolo moke moke yelanga mai abatela fu fufu yoyaka na match ya quartier abeta tre tour nzala esila mama yaka 21 heure bakolela wapi mhm. obimisa mwana ndo ndoki o mboka kwata bana basi mingi babetaka su kede asote mingi fufesa na libumu saka na kede yo quel entraînement hmm. nazoka no verité mhm. ah, tala so oyoki nga schéma yango nga nalobaka chaque fois congolais nyonso aza na rdc yoka nga kozaka bilelalela te kanga motema tobeti lisolo na yo okomifingisa yo moko pamba biso so tozotambola yo wana bayungana na bayungana kolanda moto ata aleki na motuka te camion eza nango kitoko me na kati esasi eza kaka 2 litre koto ozokanisa eza kokende kokoma te na biso tso bachallenger mhm. tala tikelaka nzambe bato na agere moninga na yina moto apesaka moto ya mokili foti tanke oyebi makambo na ye to juge ye mhm. abana verité tozala no quartier moko tokutani na balabala yo ofuteli nga nafuteli ndako na nga ezala kikuku moke ya yo ni nini eske nafuteli yo bana na nga balala nzela okomi kotonga bango bandi opesa bango lipeka soso bakomi lokola okomi internet tala ya na basi ebele sosa motema monene te okoboma libala no pamba likolo ya sosa voisin ah ah mobali wana abiba apesa fufu taka na yango na lisolo oyo hmm. yo oza na piaka mobali aza na lar te hmm. fufu na biso ebeli avant hmm. ntango nayebisi mwasi na nga wana bana ba voyage atyela bango mhm. ntango atyeli bango lipeka soso ode suka wana ke asali affection lopango ke toza boboto tokaba na roi kinzonzi akoma kota ti na vie privé so mwasi ake toka mai mama yaka mobali no asalaka nini o abandi bakestion ko apesaki lipeka soso akomi enquêteur yo mpe mwasi kisengi papa bana azalaka ndeke akudeme abetaka boye na boye okozwaka ase miwa wana Toboyi makambo oyo. Ko profiter na difficulte ya moninga to mona epamba. Nzambe nde abomi ba difficulte ya mutu, ayebi ndenge abongisaka ye. Biso baoyo totambola ba makolo ya masi tala yo esi otambola ozo lela. Ah bon? Nao bana makambo original. Moninga na teyaka ndoto ya baba te, na teyaka verite ya vie. Mutu tout azo vivre na mokili. Difficulte ekomelaka biso nionso eza lisuma te. Batei bokeba na bansenyema na bino wana okopanza bafamille. Yo omoni motu na piaka mfutema mama amfutema eza na kotikolela nzambe ayebi kino tala nzambe akotiko na difficulté moko ye moko sala esengo na ye soki oyebi toko toko biyoma na ngai nde bandi olanda nga lokuta toleka na kwata mhm. kisasa koko ekomela ngai ndai nakoma mpo nakende ngiringi naomona kwa nabungi nzela yo so obunga na kati ya kisasa mboko okolela likwa moka te yo so otamboli osomonaka bato nyonso tu bayini yo contre yo yo so otelema na baarabisa otala kote moto akwesi mbongo moza mpe moyibi te maki yangi akomiso moyibi yakomona mwana mwasi tikaki ndumba mm. opesaki ekope ateka mapa boyi opesa ekopi na ye nde osaka na vie mm. soki akati akolela wa wapi magatu napekisaka yango mpe te oh, ngai toye na mokili ngai nakoteya yo nde bongola motema ba difficulté mikumba na etali nga te nga naza mote te bando controle mondimi awa eyawa ntango ozozonga tatatatatya te ngai nakoteya kaka nzambe alingi yo kangama na nzambe oyo ekoya eya kopi no osalaka soko omoni ozwi fon ka kata oza kopena nga tebela tuna oyo nazopesa shema yango omoni nga tolia pete base olinga olinga te tika nga na nga mhm. difrite na nga etali yo te kozanga na nga etali yo te nabonga nazwa ya yo ni nini ete soso compagne de vie ozo compagne nga très bien eh. yango la tundra nasepisa yo oyo eza mboka challenge hmm. mpo na ngai nalelaka su te aja kolela esi ele eleka nga ate eyindeli nga lokola na ngai te ekatani kutu ma miso kobima te mpo deja nayebi ke oyo eza base retourne 2021 hmm. nakomi na cap de finale ya vie kwata na kwata yokanga bien conseil nazopesa soki olingi oresi na vie Kotalaka mbongo te tala na sala ni nini yokanga mabe na bino boluli mbongo boboyi misala okobongela wa wapi ata oki eglise bapesi prophetie nga ata pasteur ayebisi nga namoni nzambe alakisi nga okonginda me nakonginda na ni na nini yokanga shema Camion ezui en panne eke na na garage. Soki opesi mbongo babongisa te kolongwa wana bakotoka camion eku ekufi. Se mbongo ya mwana ni barange en panne okozonga na prince te. Chemin ya vie yango moni nga. Un konuna ba corrompaka Nzambe te. De deux kotya ba millions na banque mais Nzambe a permettre olongwa avant. soki omoni moto anuni akomi mpaka pesa ye triple respect asambela asambela te soki anuni seke nzambe alingi ye koma bino bokomi soki ozo prie omoni tata mwana mama asambelaka to bandi kojija fa asambelaka te aza na mvutema yango mapamboli mayelanda bino keba na vie kosakanaka na kimutakala tata na mama te apres nzambe bango yo avomona mokili olekani na sa mokola papa na mama Comment ozwi privilège ya kosambela papa asambelaka mpe bandi komanke ye eh? enseignement euti wapi bafo enseignement omoni nga esimba esimba te nga moko kolonga ka nde nalobaka papa na mama babota nga nazwa elongi na bango nyonso baloba na nga nayoka bongo yo okobisa nga nini hmm. yo bikwata vite hein? oza comprendre nga très bien na tundra na opesa conseil sala kopi na yo colama mais sache soki ngaka ndako bamona ke yeyo aye opianga raison kotala makambo elekio na kilo te opianga tala soki oyoki nga base omoni vie kopi na nga ezala ya salite ezala ya solo soki ebimisaka lipa na kenda na ndako babengaka kaka papa ye abuo oh, kia ah. ah kolie nini oyo olia eleki ya nga mage tokɔtaka bavie mais soki totali sante tanto naleki okutu na sante bato basoso na biso bato matembele na usa ezaka solo différent solomo aopesa bachema est ce que libala mariage eleki ayaka tofana bobalani mpo bozwi chance ya kohonorani na ndenge mike mike emonani ngai nalingi mwasi na ngai tobalani te me nayaka tofanda toza na bolingo koleka bino bato alia ya alliance nazangi nde makoki ya kobala me bolingo eza ya solo nakanga bien natundra soki olengi na mokili okozwa defete ya libela omoni nga nasenga mokili te batyanga kotya biyoma ngai nasala eza nga te difikilte ekomelaka nga so nazalaka mosantu nde nakufaka kala yo so nayibaka serenata nde nakomi lelo sakana na vi yo yo sakana na vi ya banda se bananga oyiba tro e eh? babomanga na nzambe nalobi na ndenge mabe te eh. oyo ezalaki kota basi retourne seulement basundolaki ngai lisolo motema mwa beta libanda nazali nanga biyibayiba bato mpe nayiba nzambe alimbisa nayiba mpe biloko mabe te nayibaka mingi bambimbi or moto ayibi damas akoti miso kaki akende lola nete soso comprendre exemple Yo soki nayebi yo fufu ata oloki nga nzambe akotala kobikisi mu mutu oya lisu bango bakonte abombi nga yokanga shema yo ese makama tala sexi nga napesa baperimetre kare yango mai naloba chaque fois shema ya vie zala na maîtrise kolelaka lelaka te talaka age na yo susi ya mikolo yokela yo moko mawa Longola soni na makambo etali mbongo, mpo yango nde epesaka yo esengo ya kozala moto na vie. Soki oyoki nzela mbongo, soni, lipamboli ekolandaka yo te. Ngai nazoyebisa yo na vie, sala oyo epesameli yo osala. Toya na mokili, biso nionso batinda biso na Nzambe, mais moto na moto tala varios olati, numero no eza combien? Soki oza defenseur neti ngai, kita na defense, mosala na biso kaka ko degager. Tika bataka ba cabi. Est ce que ozo comprendre? Ngai naka degager. soki biloko ekiti na libongo momemi nga nga ye hmm. est ce que so comprendre nga très bien nayebi soki yokanga bien est ce que bato oyo basalaka mosala moko ezanga ntina lokola bato baka na rabis soki omoni ndenge kombi etelemaka oza na kati ya taxibis ndenge bayaka mbango konzaka ninga yiba yo or alandi nde pondu amoni likolo na kifunda bamama bayaka nango na kombi na misi no aza pamba mpo likambo azosala na makambo na ebalani te kokɔtaka makambo ya bato te yoka nga ah ntango mwasi ango okita mopiko ya ndunda petia na tia na motu likolo ya 500 franc akemema ye na place oyo moto ekomaka te ntango yo ozofinga ye aventurier abongaka te me ndunda oyo amemi mpo akende okoma na wenze batekela osi moto ya mbongo osomba olia nani asali faveur ye yango moninga avosepela na remorke se plaindre na moto ya pusu po bango tout baba transporteur po aza na matoyi ayoka kotiolaka vie ya mutu te nga ti nakokufa nakoyinaka mutu te biyoma eza ya nga te tokuta kokutana nabonga nabonga te dabord yanga nini nakende lifelo tolo lesi yo wa wapi natesoso comprendre conseil napesi na tuni sala osalaka soki mobali alobi lataka mini lata mini koleka ata bandumba mpo ngai nde natindi yo so na bikisaro bikisaro bamolai mwasi na yo te mosi otongaka ye soki aleki boye opeca koyi mobulu ata nde azolata mini ere alataka barobe milai bobenga ye amoniki azotula lelo esoleka tikana tia mini atalisa nyo nyonso yo sakana yo Kala na pesa ba schéma. Na tindi te mais hein hein. Est-ce que okopela na loba wana? Eh. Tala. So so kanga na lobaka clair. Mm-hmm. Na boyi masolo ando ta baba ona lala ki na loti na loti. Na loti na lokoti mbo. Bongo. So lamgi na tongo likola kando ko panza mbetu pa. Pamba. Okotala loboko eza ko kanga ti ba yibi nzoka ndi lisolo ando. Oyo eza mokili challenge ngana yo to talana. Mm. Kokoma lobi fo lipa. Sa lipa kokoma te. Siko pokoma lobi na lipa osala ni? nde technique de guerre bana mikolo baza mabe biso tokolaka na ndako soki biloko ezobela retard o oh, mama akendaki matanga oya poko 11h30 na bandoke makolo makolo masina e eh? wo na bimeli tata mwasi ntango nazokota talika ngambo e eh, yeyo aye moto ya liboso kasokoyeka botyele mai ya fufu bana nyonso ya ndako bakomi na retard yo ozwi avance etala bandima selo ya ndako Ah mama penza deux jours eyindaki ya minerva nanga kuta futi te nakoti masolo ya classe so amoni mobali na aza na alingi makambo ya français so amoniki ya mwana na moke bandobe nakosaka lekobele ya reno otangaki yango naza machato atike nanga eza mi mingi yo bishema te yo N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Bombechel TV, vous partagez ma vidéo, vous like, vous sentez ma conseil international. Mais pas c'est ça la vidéo, moi j'ai circulé, bah la classe, bah si c'est exéta, tout le monde va vidéo, n'a bon, il y a sex tap. Bazosala makambo ya papa na mama oyo bino boyebi mais ba filme balakisi bilongi na ba ecussons ya ecole en plus deuxième question eza affaire bombe ba jeunes baza komibomba baza komiboma bazomela bombe catalyseur basangisi na super appetit basangisi na diazepan ba impression nao bon omoni eloko eza na eza boye toke numero 1 voilà numero 1 olobi nini basali sexe ta sexe tape ya ba ecolier pourquoi basala eloko wana landanga bien omoni ntango toolobake kala yokanga bien okay. kala makambo nyonso na ba 1960 50 ezalaka okay. pourkui etombomaka likolo te lokola lelo mm. yokanga bien bato babomi mokili eza bakonzi baza na mokili bapesi facilité mpo na kotya bato na kimia babengi desordre yokanga bien mboka oyo loi ezalaka makasi mabe ata ezali mebimaka likolo makasi te so oyoki nga très bien de deux Sex type wana condition ya rdc na tia nanu awa na ndenge toza na privilege ya kopesa nyoso accès yoka nga bana wana ti bakendaka classe depuis na bandako bamona busoba wana makambo wana bopesi bango foti po ebimi tantot bamona ngo pe ba yaya na bango moko okay. Ba yaya na bango banda kosala biloko wana babeta masolo likolo pembe na bale ya bale. Pourquoi kala mwana mobali soki azoluka mwana mwasi na quartier ba yaya ba quartier bakoma kwa mitif. Il faut yanke wana koma ko bare ba yaya. Tango tanda otanga kala pourquoi batiaki civisme na tango ya ya ya papa Mobutu biso tukola. Mm. Na école civisme ezalaki ata oza mayele ata osambelaka soki civisme ezangi ozala kwa mutu moko azotepa tepa. Mm -hmm. Or intelligence eza pona kotonga ba ndako na kozala mutu na vie. ba université misala mais sagesse eza ya nzambe oyo etiama ntina banyama ebele baza lelo baza na intelligence mais sagesse eza te bokozala na ndako mwana atangaka mingi abimaka loreya bakontrolaka ye te hmm. tika yake mpo baninga mpo batanga nanana nde bokoti buzoba nazo bano baverité hmm. batelefone oyo eye excès de bitalatala opekisa mwana atala filme porno talake nanga chambre na telefone na tie bokozala ta bakutani 4 5 na flexion Esengo na bango eke bima sikoyo babimisi libanda ti babimisi wana babimi mabe poto tuile le somme ete ya batu ebele basala susu te me bogangela bango pe ti na bandako okay. makambo na oloba soso comprendre mm. mwana ata aza na accès ya makambo omoni espesi bino esango botikele liberté eleka te apesa conseil mm. so oyoki nga base mm-hmm. makambo nzito osala eza satana te eza nzambe te eza volonté ya bato mm. omoni rdc eza mboka kitoko Tokutani na makambo mosusu oyo epesi biso accès ya kokota na mabe eza difficulite oyo bozo chasaka bato na eglise envoutema envoutema te eza ndako nzala eza makasi motu to asala oyo alingi na mona mwana moke aboye etinda yaya na ye likolo mokate yaya atindi mwana akati 4 balabala leki aye adama dame na suka kendo elanga mai petyai na mai so bakasi akende bwaka pecho na vie okozala mutu munene yo nde azokumisa na likambo na sisi damas du tout po après deux ans yaka okende toma na bi ah nakoka te lokolo pasi o pecho akomi mpo pasta tomoni bajeune na biso ya congo bakomomela drogue moko bazobenga bombe mpo na yo baimpression eza nini drogue wana eza basangisi diazepar catalyseur na super appétit mais eza na baconséquence mo très néfaste mais qu'est ce qui se passe pour la jeunesse congolaise kasi eloko na baki kolobaka omoni makambo oyo bayo jeunesse congolais Ba jeunesse congolais bazo revendiquer droit. Soki botiaki eloko bamelaka lokola masanga bière na prix ya se nde bakokoma na niveau wana te. Mutu te aza nalingi bombe te mais nazo pesa kaka instruction que bosala tout botia ba jeunes kimia bazala na facilite ya komona vie normale. Kobonga nde ezala effort ya mutu na mutu. Soki bokomi na niveau oyo tokozala bien. Tokomi na ba inquietudes mususu mama mutu na mutu neti toza awa totalana toseka chaque mutu asala makambo mususu akobeta libanda te comme si bokotiola ye. Or likambo nioso otali po na paix eza pe pete. comment mpo na kolia ekomela nga kaka bongo makambo etikali kozala comment nazobisa verité batata nyonso na batata mwasi ata bazalaka na mbongo te oyo nazalaki piaka kaka nasalaki bokomi boye c'est faux yomoni tojijaka nanu te totala nanu mpe par oyo tokoki kosala mpo na kopesa kimia na bato mpo bakota na bakaa wana te tokopekisa bango bombe estce masanga bokiti yango talo e alors ntango masanga kiti talo te bombe bakotika nde ndenge nini mai na priye te Conseil ezaka ba jeune moto moto azonga giga soki ozokende ba nzela wana okende na danger controle technique souci na yo tiango na mopanzi conseil kaka yo oyebi soki mikolo yango eza piaka provokaka ba feti to eza pembeni leta yango veste kendaka kota na kinzonzi puvi komela ta de bien okosola bambote na ope ekomi na suka bambote napesi na papa na nga emmanuel miuna oyo aza mikolo na secure na brazzaville napesi mbote na ndeko na nga marco na irlande ya mwasi na ye baosa kutu mariage kala mingi te napesi mbote na eric manzaka nzeta malili base napesi mbote na moko la tundra umela tokutani na cameraman na biso tongere noir na ye nde pende tokuta bis base na staff to awa bakonzi bango bambira staff mobimba wana limite na 15 meri base 79 vraiment toza ensemble euh, nalela bino tout fort vraiment bino na nga boyebi plus 243 84 75 18 110 na 89 52 82 44 6 vraiment base mpo na tola pete nalelaki mutu fort base merci vraiment na mpe nalelaki mutu fort ok nous sommes déjà à la fin de notre émission n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas de partager nos vidéos napesi mbote na bapartenaire na nga jeffrey tatou le maire tatoueur de bisèche te dit bonjour aminata la mignon depuis londres je te salue Ya nga ya kati tonton Jesus chou paul le petit madiba l'international stone guerrier noir je te dis bonjour bo s'abonner massivement na chaine na biso bombeshell TV au revoir.